Kolla vad jag har fixat alla Bella. Mm, nice. Kolla. Åh oh, jävlar. Vänta. Det kommer snart. Alltså att kunna dansa är väl coolt? Man vill ju bara skryta. Okej. Vad gör du här? Överraskning! Mm, ja.